uh, ah, fulfill satu-satu. Uh, vendor punya nama ni semua kena kena kena mention lah siapa nama vendor, negotiator ni, agent punya nama, uh, property address, address property tu, description of property, uh, double story ke, single story ke, uh, purchase price, earnest deposit. Uh, ni semua kena fulfill. Lepas tu, uh, execution of the sale and purchase agreement. Uh, the purchaser hereby undertakes to execute the sale and purchase agreement incorporating into earlier the agreed terms and conditions stated herein within the sale period of 21 full working days, excluding Saturdays, Sundays, and public holidays from the date of acceptance of this offer by the vendor. So, sale, uh, maksudnya kat sini, dalam masa 21 hari, 21 hari ni memang memang fix eh. Cik Syed. Uh, yang terbaru ni memang kita letak 21 hari eh. So kalau ah. boleh you comment tu. So. Uh, ah, okay, kalau 21 hari ni memang dah letak kat sini. So kena alert lah 21 hari ni daripada tarikh uh, vendor terima. Uh, so bila vendor terima tu kita boleh tengok kat bawah sekali. Uh, so scroll bawah sikit. Bagi vendor ni kan. Ha, accepted by vendor bawah lagi. Bawah lagi sini. Ah. Ha, okay. kat sini. Kat mana tadi ni? Ah ni ah date ni kan. Ah uh, kira tak nama lepas tu witness date. Ah kalau boleh date ni letak dekat uh, dekat dengan signature ni pun boleh kod accepted ni dekat dengan uh, vendor punya part. So nak menunjukkan yang tari design bukannya bukan tari witness kan takut yang date ni tertukar kat witness. Tolong tolong su nanti note eh. Ah itu ah, inilah. So okay, ah, so daripada date tu yang kita kena alert lah 21 hari. So biasanya 21 hari ni kalau ikut normal policy kita kira besoknya. Hari ni besok baru start. 1 2 3 4 macam lah Okey atas balik eh. So ah full working days excluding Saturday, Sunday and public holiday. So dalam kes ni memang dah terang-terang cakap Saturday, Sunday walaupun kat Johor ah dia punya weekend adalah uh, Friday Saturday kita tetap kira dia Saturday Sunday sebab dia dah terang-terang kat sini Saturday Sunday. Kiranya uh, ah, okeylah kira ni benda ni clear lah. So yang kedua, in the event the purchaser fails and or refuses to execute the SPA within the said period, the earnest deposit shall be forfeited by the vendors as liquidated damages, provided that there is no delay on the part of the vendors or vendor solicited in agreeing to the term condition of the SPA, and provided always that the non-execution of the SPA the purchaser is not caused by or attributable to the vendor's misrepresentation, misconduct or fraudulent acts. Thereafter, upon such upon such forfeiture, this agreement shall be terminated and be null and null and void, and neither party shall have any further claim whatsoever against each other. So general rule-nya, dalam masa 21 hari kena sign SNP. By hook or by crook kena sign SNP. Kalau tak, earnest deposit yang bayar tu, uh, biasa 3.18 tu akan burn. Okay, akan burn. Tapi kalau lah misalnya ada cepat vendor yang lambat ataupun vendor solicitor yang lambat. Contohnya kita normal norm, normal case dalam masa tiga hari, tiga hari contoh kita balas surat, ah, kita balas, ah, kita bagi draft dekat ah, vendor solicitor dalam masa dua tiga hari dia kena balas. So apa tu and then tapi dia banyak, dia banyak, dia banyak problem. Contohnya dia tak nak ikut ATP. Macam contohnya ada case kes saya tu special condition terang-terang kata uh, apa uh, tunggu 10%, 10% deposit tu tunggu KWSP uh, ah, dalam ATP sepatutnya dalam agreement kita kena follow ATP tapi penjual kata tak nak Ah, penjual OK, penjual lawyer pula tak nak. Uh, so dia macam problem kat situ kan. Sedangkan uh, penjual kata OK, tapi penjual lawyer yang problem. Uh, so benda-benda benda macam tu kita boleh explain dengan penjual. Itu bukan salah um, pembeli. Salah penjual punya lawyer sebab dia tak nak ikut ATP. So if dia ikut ATP sepatutnya uh, different lah. Lepas tu yang keduanya, vendor misrepresentation, uh, misconduct and or fraudulent acts. Contohnya pasal bankrupt. Ah, tiba-tiba uh, dia bankrupt. So benda tu kita boleh direct lagi lah. Uh, mungkin kita boleh direct sampai uh, kita kan agreement tu jadi um, sampai dia boleh dapat. So mungkin kena twist lah. Kena dapatkan jabatan insolvency punya agreement semua uh, semua tu kan. So uh, benda tu boleh boleh boleh direct lah boleh boleh kita boleh um, asalkan semua reason of delay kita boleh buktikan and then semua tu adalah disebabkan oleh pihak penjual uh, kita boleh kita boleh explain cuma kalau misalnya penjual degil benda tu dia nak uh, mati-mati dalam masa 21 hari juga uh, yang tu yang tu Uh, susah sikit lah mungkin kena uh, tu yang kena bawa pergi court ke kena explain dalam letter ke semua macam tu kan tapi masa terangkan dengan klien sign ni terangkan benda-benda macam tu so dia dia fikir dulu dia masa sign tu dia faham ha, kalau kita cakap oh ni dalam masa 21 hari kena sign ha, penjual masih ingat 21 hari je dia tak dia tak fikir salah dia dia tak fikir salah penjual eh, salah lawyer dia so bila kita explain masa tu dia akan uh, um, fikir uh, apa ni reason-reason uh, lain selain daripada 21 hari tu dia akan fikir oh kalau misalnya aku lambat bagi dokumen uh, aku yang salah kan uh, so uh, benda macam tu dia boleh uh, dia boleh buat disedari sedar sikit lah lepas tu in mm, the event that the vendor uh, fail to execute the SPA or to complete the transaction within the set period, the vendor shall refund to the purchaser free of interest the set earnest deposit together with the compensation sum equivalent to the NS deposit as agreed with damages. And there are, there, therein after this agreement, uh, against the definition. Ah, okay, dalam ni, uh, Cik Rashid pun dah letak specific performance and all damages of this agreement. So, uh, kalau ikutkan dalam ni kalau misalnya vendor refuse untuk complete untuk sign everything uh, vendor um, kena refund pada purchaser duit yang dia dah bayar earnest deposit tu uh, with, together with a compensation sum equivalent to the earnest deposit. So misalnya kalau earnest deposit seribu, pulangkanlah balik seribu. 1000 Ataupun kalau tiga ribu, pulangkanlah balik 3000 ataupun ah, dapat uh, okay in case kalau dia tak bayar barulah kita boleh minta specific performance okay kalau uh, contohnya dalam dalam agreement saya saya bagi purchaser yang berdua pilihan sama ada dia nak suruh penjual pulangkan balik duit ataupun dia nak terus apply specific performance so kalau dalam case yang ini dia kena pulangkan balik dulu. Kalau tak pulangkan balik, barulah boleh minta specific performance. Okay, so uh, yang ini kena explain dengan dengan dengan penjual lah. So first choice dia, eh, dia bukan choice. First step dia, dia kena pulangkan. Kalau dia tak pulangkan, baru kita minta specific performance. Lepas tu yang kedua, term of agreement, payment of purchase price. Ah, keempat. Okay, payment uh, upon, oh ni terlain sikit daripada ni. Okay. Upon the execution of the SNP, the purchaser shall pay to the vendor 10% of the purchase price less eh, less such sum paid as earnest deposit. Okay, ada case yang dia tak sampai pun 10%. Ada case yang dia lebih 10%. In case kalau you all pakai uh, ah, ATP ni, uh, pakai agreement yang ni, you all nak nak apa nak nak nak betulkan part-time person ni contohnya uh, jadi 20% ke ataupun tak ada balance maksudnya uh, ah, 3% lah less some uh, uh, some paid ni you all kena potong betulkan lepas tu sign by both parties okay uh, sebab ada case yang memang dia tak, tak bayar 10% deposit kan sebab semua daripada balance kan so benda-benda uh, tu kena alert lah yang kedua, the balance of purchase price shall be paid to the vendor within 3 ah yang ni ah yang ni cik ah, Rashid memang dia kosongkan sebab yang saya bagi sampel tu memang dia letak 30 days terus so ah yang ini bila bila pilih mana salah satu kalau misalnya empat bulan potong yang tiga bulan ni ah biarkan 4 bulan ni jangan tak potong 3 bulan ni nanti pening ah mana satu 3 bulan ke 4 bulan kan lepas tu from the date of execution of the SMP uh, oh that date of receipt by purchase associator, the developer confirmation, developer consent, state authority consent, consent or or the issuance of the certificate of completion and compliance, whichever letter and whichever is applicable, following which the vendor shall grant to the purchaser an extension of, ah uh, ini bukan isi, of berapa bulan. Ha, ada yang buat 4 tambah 1, ada yang buat 3 tambah 2, ada yang buat 3 tambah 1. Itu kena bincang dengan pembeli dengan penjual. Biasa dia akan minta pendapat ejen lah. So ha, ejen uh, punya pendapat macam mana lah. Tengok kalau misalnya boleh buat 3 tambah 1, kita buat 3 tambah 1. Kalau boleh buat 4 tambah 1 lagi baik. Uh, macam tu. And in consideration thereof, the purchaser shall pay interest at the rate of berapa persen. Uh, uh, sekarang ni diorang tengah, diorang tengah ada beberapa uh, lawyer Muslim dia dia tengah campaign untuk tak bagi interest. Uh, maksudnya tak ada 8% interest per annum bla bla bla bla cuma dia cuma ada orang kata tu penalty uh, ah, penalty dia uh, saya tak tahu lah apa nama dia punya term tu 1% daripada purchase price lambat je bayar 1% daripada purchase price sebab orang percaya yang um, interest at the rate bla bla bla ni dikonsider sebagai riba tapi uh, ada juga orang berpendapatan eh, ber, ber, pendapat yang lain uh, mengatakan benda ni bukan riba uh, macam tu. So depends lah pada you all punya approachment macam mana kan. Lepas tu uh, dia dah terang-terang cakap delete whichever not applicable. Mana yang tak applicable delete. Okay. Uh, lepas tu um, okay mungkin dalam uh, agreement ni kita kena tambah lagi sedikit. Um, tak semestinya ini adalah uh, condition ni hanya terhad kepada developer confirmation and Ah, bla bla bla bla ni sebab ada kes contohnya uh, owner dah meninggal uh, kena dapatkan um, letter of administration dulu ke kena dapatkan order for sale dulu ke uh, sepanjang 10 tahun saya dalam konvensi ni saya jumpa banyak sangat kes pelik-pelik yang paling pelik saya jumpa adalah um, uh, owner tak dapat dikesan uh, ah, macam tu tapi uh, dia punya waris nak jual juga so benda-benda macam tu kita kena uh, kena kenilah kita kena dapatkan perintah mahkamah kena dapatkan anggapan kematian so mungkin kena letak mungkin macam any special condition yang uh, ataupun condition presiden yang uh, uh, yang ada dalam SMP tu yang boleh di di apa uh, yang yang actually yang lawyer cakap boleh buat cuma dia lambat sikit. Uh, so in case kalau jumpa kes-kes yang rare uh, yang macam uh, owner meninggal ke uh, owner tu dalam dalam dalam geran dia tulis um, pemegang amanah ataupun dia adalah beneficial kepada tanah tu tapi tanah nama orang lain benda tu jangan reject dulu. Hmm, tak tahu tanya lawyer dulu boleh buat tak? Nanti lawyer uh, ajar macam ni, uh, boleh buat ni, uh, buat, bolehlah uh, apa boleh um, deal dengan ni lah. So ada banyaklah kes yang macam rumah tengah tergantung nama nama ataupun nama developer. Developer tak dapat dikesan. Uh, tapi tak winding up. Uh, so benda-benda macam tu uh, ada jalan dia cuma rumit. Uh, tapi boleh boleh boleh buat lah. Lepas tu, condition of title and delivery of possession. The sale of the said property is sold on as is where is basis. Memang basically semua as is where is basis. So in case, uh, biasa kalau misalnya uh, dalam walaupun as is where is basis, kita tengok rumah tu ada TV tapi penjual kata bukan dengan TV. So benda tu kena noted sekali lah. Sebab pembeli percaya dengan TV. Ah penjual kata tak. Ah so benda tu kena confirm. Ah TV ni masuk tak? Ah, itu rekod sekali semua benda macam tu. Sebab ambil gambar kan kadang-kadang diorang kan so tiba-tiba eh sepatutnya gambar macam ni ah tapi tak ada macam tu. With vacant possession ataupun without vacant possession. Kalau without vacant possession maksudnya dia ada tenancy, ada ada orang duduk dalam tu minta tenancy copy. Uh, berapa ada deposit ke tak ada ataupun tak ada cakap mulut je ha, uh, itu semua benda tu kena kena ada explanation lah uh, and free of encumbrances but subject to all condition of title expressed or implied in the document of title. Maksudnya ada consent ke, tak ada consent ke uh, ataupun uh, kalau misalnya untuk kes tanah, uh, tanah bangunan kediaman rumah satu tingkat tapi dalam tu dua tingkat. Uh, so benda tu kena kena elit lah dia dah, dah dah bertukar dengan dengan dengan express title tu syarat nyata tu syarat nyata kata uh, kediaman untuk dua tingkat, uh, satu tingkat tapi dia buat dua tingkat. Uh, ada tak approval daripada uh, majlis? Uh, so benda-benda tu kena kena kena alert lah kalau kalau betul dia kata tak ada approval lah. So awak, awak beli risiko awak ah. Kena cakap dengan dia. Ha uh, ni you punya risiko sini. So, so nanti bank bank datang pun bank akan tengok yang Uh, rumah setingkat je dia takkan dia takkan ikut harga dua tingkat sebab dalam agreement memang dia tulis satu tingkat je lah. Lepas tu the vendor shall deliver vacant. Uh, legal possession ataupun subject to uh, tenancy agreement of the said property to the purchaser upon receipt of the full balance purchase price. Yang dalam ni kita akan kat dalam ni memang full balance purchase price tapi dalam agreement saya akan expand lagi lah dalam masa 3 hari ataupun 5 hari daripada kita receive full balance purchase price ataupun kalau ada syarat lain uh, maksudnya uh, apa uh, kes-kes uh, yang apa ni owner nak duduk dulu. Uh, apa ni eh salah. Uh, pembeli nak duduk dulu. So vacant position tu tiba awal. Uh, yang tu kita kena uh, kena cakap. Boleh buat. And then kalau dulu setuju boleh buat. Ataupun uh, purchaser tu dia nak sewa dulu. Ah, sekarang dia nak sewa tapi at the dia nak beli. So sementara dia orang tak pindah milik, sementara belum bayar balance, kena bayar sewa dulu. Ah, itu semua kita orang boleh buat lah. Tapi kena kena ah, kena alert lah bab bab ah, vacant possession ni dia bukan semata-mata just serah kunci kat serah kunci ya, ah, macam tu. So boleh juga awal, boleh juga lambat sikit ah, macam tu. So ah, depends on ah, cases. Legally enforceable document, the parties expressly agree that notwithstanding the payment and clearance of the check for the said earnest deposit, this agreement to purchase shall only take effect upon the signing of this agreement to purchase by both vendors and the purchaser and notwithstanding that the sale and purchase agreement execution is pending. The agreement to purchase when executed by both the purchaser and the vendor shall constitute a legally binding document between the parties herein. Uh, ah, inilah benda yang perlu ditekankan kepada pembeli dan penjual. Walaupun nampak dia simple, walaupun nampak dia macam sekeping, benda ni adalah valid. Ha, tak payahlah nak terang kepada diorang yang lima benda tu yang apa offer acceptance consideration tu kan kan nak kena belajar law pula kan cakap je benda ni memang valid ha, bawa pergi mana-mana lawyer kalau lawyer, ada lawyer cakap benda tak valid ha, kena buktikan kenapa cakap benda tak valid ha, sebab bagi saya ha, offer acceptance lah ada subject matter tapi kan tulislah rumah tu semua kan ha, consideration semua dah ada lepas tu parti sign memang dia tahu bila dia baca legally enforceable document dia memang nak buat legal contract dia memang ada intention nak buat legal contract legal relation so kena cakap dengan dia um, uh, apa walaupun uh, um, walaupun cik nak cakap apa-apa kemudian hari uh, sekarang cik dah sign ni maksudnya cik dah terikat ya ha macam tu so kena refer balik dia kat benda kalau misalnya dia tak sign uh, pembeli tak sign jadi apa kalau tak ni jadi apa ha. so benda ni kena explain satu-satulah jangan jangan jangan jangan lepas dah bibi okey sign sini sign cek cek cek cek sign lepas tu balik lepas tu dia pun tak tahu apa benda dia sign lepas tu dah lah dia tak dapat kopi lepas tu dia kata, saya rasa saya kena tipu lah ha, macam tu tiba-tiba dia nak dia nak pusing macam tu so benda yang benda ni sangat penting lah bila kita explain even kalau kita orang sign setiap dokumen kita orang akan explain apa benda yang dia ni kecuali kalau orang tu dia dah dia dah pandai sangat kadang-kadang dia dah selalu sangat beli jual beli rumah dia kata tak payahlah saya dah faham dah apa benda-benda ni ah. Itu ah, betul cik eh tapi cik faham eh semua benda ah, kena terangkan apa emphasize eh, benda ni memang akan ah, terikat kat dia orang. Ada condition. Okey, ada condition ni macam yang saya cakap lah ah, kadang-kadang letak ah, letak loan kena approve dulu baru jalan macam kan. Uh, sebab ada kes um, uh, saya akan letak walaupun dalam 14 hari tu dia memang dia tak dapat dia tak dapat apa dia tak dapat uh, approval lagi daripada mana-mana bank. So dalam SMP saya letak eh, saya, saya letak selagi loan tak approve SMP ni dikira sebagai tergantunglah maksudnya condition presiden. Uh, dia tak akan jalan uh, once loan approve baru jalan. Kalau loan tak approve dia cancel. Ha macam tu ataupun ada condition ialah uh, contohnya early vacant position kan uh, dia tak kasi tu early vacant position maksudnya purchaser nak rumah tu awal so uh, nanti saya akan ada satu lagi saya punya clause yang mengatakan uh, purchaser akan ambil rumah tu awal in case kalau tak jadi bila dia pulangkan dia kena pulangkan rumah tu sebiji macam mana dia dapat uh, so ada tambahan tambahan lah. lagi ada condition Hmm, contohnya furniture ke apa kan? Ah ha, boleh letak kat sini. Including furniture apa benda. Ada list furniture masukkan list furniture. So uh, uh, benda tu jangan simpan dalam kepala tau. Sebab kadang-kadang kita memang uh, oh uh, dia cakap okay semua simpan dalam kepala. Tapi Uh, masalahnya yang tahu kepala awak aje. Saya punya kepala saya tak tahu apa benda yang sebenarnya awak punya perjanjian kat belakang tu. Ha, uh, tu yang kita kalau boleh segala apa yang cakap tu masukkan uh, ataupun attest sekali apa yang cucu contoh untuk attest sekali. So kita boleh boleh double confirm lah. Tapi apa-apa hal pun uh, once SPA dah sign, SPA akan prevail. Hmm, walaupun yang dalam ni dia ni kan ni kiranya dia punya pre lah kiranya macam SPA uh, ah, sign kemudian tiba-tiba dalam SPA tu dia kata uh, loan kena uh, approve dalam uh, ATP cakap loan tak payah approve tapi dalam SPA cakap approve so nak tak nak kena ikut SPA loan approve ha, macam tu cuma um, uh, Cuma bila bila ada isu ni mungkin orang akan pertikaikan lah um, kenapa etik berlain ni lain kan. So yang benda macam tu yang kita kena kena elakkan untuk uh, tak tak apa tak, tak, tak bercampur aduk lah macam tu lepas tu um, I will the purchaser having inspected the said property refresh attached uh, duit payable the event okay um, so in case kalau misalnya ATP biasa purchaser yang sign dulu kan jarang vendor sign dulu sebab kalau vendor sign dulu tarik dia awal dulu duit pun dia tak dapat ah nanti jadi macam macam consideration tak ada. Bila consideration tak ada dia tak cukup lima benda tu. So bila tak cukup dia tak dia tak nilam. Ah so macam mana pun cuba buat purchase sign dulu and then in case kalau ah tiba-tiba vendor tak tak setuju nak sign Uh, just uh, just apa bagi tu delete lah uh, apa ni cancel lah kes ni kita tak, tak boleh tak boleh jalan so masa sign tu uh, kat bawah tu purchaser accepted by vendor kena full kena sign witness semua kena witness uh, letak NRIC letak date um, uh, rasa hmm, okay kot hmm. so kena kena fulfill lah semua benda-benda jangan jangan biarkan kosong Ah, mana yang kena potong, potong. Mana yang kena isi, isi. Uh, macam duit ni pun uh, letak juga. Attach with the sum of berapa ringgit. Cash or check. Uh, macam tu. Ataupun online. Online transfer. Uh, ada receipt uh, attach sekali. Okay. So. Uh, yang ni Pak ni faham eh? Kita dah habis apa ni? Sebab uh, ah, ni, in case kalau ada yang uh, tambahan nanti, uh, Cik Rashid boleh tolong cakapkan lah yang ni yang saya yang ni yang saya tahu je lah. Lepas tu, um, ATP ni is one of the earliest step in determining the successfulness of the dealing lah. Maksudnya macam insyaAllah bila dah send ATP ni insyaAllah um, proses dia tu lagi smooth untuk kemudian hari. Instead of cakap-cakap mulut je, uh, biasa susah sikit lah uh, kita nak nak nak secure uh, transaction tu di link tu tapi bila once ada ATP insya Allah hmm. kalau tak ada isu-isu di kemudian hari contohnya isu consent, isu condition presiden tak boleh fulfill Allah benda tu boleh settle sampai ke habis lah uh, ATP tu need to be prepared properly maksudnya saya cakap lah fulfill fill in everything sebab sale and purchase agreement dia akan follow ATP ni So kalau ATP cakap A, eh, sebelum-belumnya kita orang akan buat ikut A juga. Uh, cuma kita orang expand term tu. Ha, kalau term tu tak ada ah, hari, kita expand dia hari macam Ataupun kalau term tu loan macam mana, ha, kita akan expand. Kita akan uh, uh, macam cerita lagi lanjut lah. Lepas tu, consult your lawyer or team leader in the event you're not really sure about your case. Uh, maksudnya, um, case sure tak sure and then mm-hmm. give unrealistic unrealistic promises. Maksudnya um, kita bagi dia janji yang berhubungan, oh boleh settle, boleh settle. Lepas tu rupanya bila jumpa lawyer lah cakap, eh tak boleh settle ni. Ni dia PE. Tapi PE tak sah, tak valid. Ah macam tu. Contohnya dia jual melalui profession ni kan. Ah. So benda-benda tu kalau misalnya macam saya cakap lah ada case rare, jangan reject. Tapi at the same time, jangan yakin sangat. Ah pergi jumpa lawyer, uh, cakap uh, uh, macam mana uh, boleh ke kalau kes ni macam ni contoh ada satu kes tu yang saya tengok hmm, kes ada kes satu uh, ejen hebat tu uh, apa dia punya dia kongsi dua nama tapi seorang je yang bayar bulan-bulan sekarang nak jual. So dia tak nak yang B ni dapat duit langsung sebab B ni tak bayar. Boleh ke macam tu? Dia cakap boleh tapi kita kena ada additional document. Uh, document mengatakan dia sumpah dia tak nak terima semua everything. Uh. So kalau misalnya dia setuju untuk sign agreement tu uh, boleh jalan. Uh, macam itulah. Lepas tu genuine advice. Uh, follow the process of the sale and purchase agreement closely until the property is fully transferred. VP is delivered. Vacant position is delivered atau legal position is delivered. And the balance purchase price is fully paid. Jangan lari. Sebab ada case Ah, ah, saya, saya tak cakap uh, hebat dia ada ejen-ejen lain yang uh, sebelum ni saya dealing once dia dah dapat dia punya 3% once dia dah dapat oh dulu-dulu uh, dulu memang kita orang tak bagi commission lah uh, just 3% tu dia hilang tanpa dikesan Ha, bila dah problem semua, dah perah otak kiri kanan semua everything sebab dia kata ejen cakap macam ni, kenapa lawyer cakap macam ni.